Pô, foi a mochila que... algum lugar de São Paulo. quero Pelo menos Chove chuva, chove sem parar. Alfiro. Cara. É o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é luxo, Deixa eu afogado. Vamos, vamos, vamos. Só olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? minha cara. Ó.